Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin. Ja ennen kuin sinä äidistä synnyt, minä sinut pyhitin, minä asetin. Herra, minä en ole on jumalattomalle jumalaton, sinun on kuolemalla kuoltavaa. Mutta sinä et puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen tiestänsä. Niin se jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä. Minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat Jumalatonta hänen tiestänsä, Sain aloittaa herra laittoi, mut huomaamaan omat synnit, miten hirret silmissä on niin korkea. En etsin vain taivaata, joka vuoristosta ja huipulta tuli Jeesus, joka olikin jo pohjalla.